नहीं नहीं वो बोलता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो मारते रहो तो बोलता है जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना हाँ। तू भी ऐसे कमाए के आएगा और कोई मुश्किल नहीं है हाँ। और ते, और अब भी पैसा मिलेगा हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगा तेरे भाई बहनों की हम्म। देख बेटा जैसे ये खाते हैं ना आराम से रहते हैं तू भी रहेगा उसने ऐसा ही किया बात करने के बाद क्या होता है ऐसा बोलते थे वो इज्जत होता है और ये सवाब का काम है नेकी है तो ऐसी ऐसी बातें करते थे और बंदे को रिजक बहुत मिलता है पैसा बहुत मिलता है गरीबी दूर हो जाती है कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है उधर पहले एक माह का होता ही ना जो आम आम जिसको दावती कहते हैं ना जो हम्म। अमीर लोगों को कराता है हम्म। इसको सिर्फ दावत दावत देता है हम्म। फिर जो बड़ा ट्रेनिंग है ना जिसको बोलता है पक्का हो गया लड़का उसको तीन माह का देता है बस अच्छा और बस उसके बाद तैयार को देख होता है दे, देखता है बस तैयार करके हाँ आज जो काम किया हाँ आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग मरने वाले थे हम लोग कैसे वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे